Sob as estrelas frias anteriores ao nascer da Lua, a horte de Fëanor subiu o longo estreito de Drengist, que cortava os montes ressoantes de Ered Lomin, e passou assim das costas para a grande terra de Hithlum. E chegaram, por fim, ao lago comprido de Mithrim, e em sua margem norte montaram acampamento na região que tinha o mesmo nome.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 Hithlum era uma das terras ao norte que nós vimos lá no TT número 321. É essencial que vocês vejam aquele vídeo para entender a geografia. Beleriand era apenas um dos países da Terra-média naquela época. Hithlum ficava ao norte, perto de Helcarax. O que separava Hithlum de Beleriand eram as Ered Westrin, as Montanhas Sombrias. Assim como outras Highlands do norte de Beleriand, aquelas montanhas tinham se formado durante as batalhas dos Ainur na época do Cerco ao Túmulo. Hithlum é uma palavra do Sindarin que era falado no Norte. Literalmente significa algo como Sombra da Névoa, por isso Terra da Bruma, devido às nuvens que Morgoth enviou para lá logo que os Noldor chegaram na Terra-média e fizeram seu primeiro acampamento. Assim, por causa da maldição que jazia sobre eles, os Noldor nada conseguiram, enquanto Morgoth hesitava, e o terror da luz era novo e forte sobre os orcs. Mas Morgoth emergiu de seus pensamentos e, vendo a divisão de seus inimigos, riu. Nas forças de Angband fez com que vastas fumaças e vapores fossem produzidos, e eles saíram dos cimos fétidos das Montanhas de Ferro, e ao longe podiam ser vistos em Mithrin, manchando os ares claros nas primeiras manhãs do mundo. Veio um vento do leste e os carregou por sobre Hithlum, escurecendo o novo sol, e eles desceram e se enrolaram à volta de campos e vales, e pairaram sobre as águas do Mithrin, mofinos e venenosos. As Montanhas de Sombra serviam de paredes sul e leste, fazendo a defesa natural de Hithlum. Havia poucas passagens pelas montanhas. Já a Muralha Oeste era formada pelas Ered Lomin, as Montanhas Ressoantes, que se curvavam para noroeste rumo a Helcaraxe. A oeste de Hithlum ficava Lamoth, que não fazia parte de Beleriand e nem da Terra da Bruma. Nevrast era separada de Hithlum pela parte sul de Ered Lomin. Hithlum era uma terra bela, embora tivesse o ar fresco e o inverno muito frio. Hithlum se dividia em duas regiões principais. Mithrin era onde os altos reis dos Noldor tinham seus salões. Dor Lomin, que mais tarde se tornou um feudo da Casa de Hador. Os Elfos de Mithrim, que eram Sindar, ou seja, Elfos Cinzentos, foram os primeiros habitantes de Hithlum. Depois chegaram os Noldor vindos de Valinor. Fingolfin e seu filho Fingon se tornaram os governantes de Hithlum. A maior parte do povo de Fingolfin habitava em Mithrim, pelas margens do Grande Lago. Quando os Noldor chegaram à Terra-média, Fëanor acampou na margem norte do Mithrim, e depois ocorreu a Dagornu em Gilead, sobre a qual falamos lá no TT número 287. Ao encontrarem os Sindar, os Noldor tomaram conhecimento do rei Thingol Manto Gris. Já quando Fingolfin por fim chegou à Terra-média, também foi ao Lago Mithrin e acampou na beira do lago, mas por causa da animosidade com o povo de Fëanor foi para a margem sul. Fingon ficou com Dorlomin, a sudoeste das montanhas de Mithrin. No norte de Dorlomen havia um rio que formava a Fenda do Arco-Íris, Rainbow Cleft no original, também chamado de Anonin Gelith, o Portão dos Noldor, tinha sido construído pelo povo de Turgon, quando ainda morava em Nevrast. Com a morte de Fingolfin, Fingon se tornou o Alto Rei, e foi para a fortaleza de seu pai, sobre a qual vou falar em seguida. Hador desde jovem servia à casa de Fingolfin, e por este recebeu Dorlomin como um feudo. Lá, ele reuniu a maior parte de seu povo e formou a nobre casa de Hador, da qual saíram Húrin, Huor, Túrin e Tuor. A principal fortaleza de Hithlum era Barad Aethel, que ficava em Aethel Sirion, a leste de Ered Wethrin. Lá estava o trono dos Altos Reis dos Noldor até a Nirnaeth Arnoediad. Ali os Noldor montavam guarda sobre Ardgalen, sendo que sua cavalaria ficava a postos para o que viesse de desafio de Angband. No decorrer da Primeira Era, Hithlum sofreu constantes ataques de Morgoth, mas suas defesas naturais e a fortaleza de Barad-Aethel foram efetivas em barrar as forças de Angband. Depois da Nirnaeth Arnoediad, sobre a qual ainda vamos falar aqui no TT, Morgoth tomou Mithrim, Hithlum e as entregou aos Lestenses. Os Hadorianos foram dispersados, mortos e escravizados. Mas para Hithlum nunca voltou nenhum da hoste de Fingon, nem qualquer um da casa dos homens de Hador, nem quaisquer notícias da batalha e do destino de seus senhores. Mas Morgoth enviou para lá os lestenses que o tinham servido, negando-lhes as ricas terras de Beleriand que cobiçavam, e os fechou em Hithlum, e proibiu que a deixassem. Tal foi a recompensa que lhes deu por traírem Maedhros, pilhar e maltratar os idosos e as mulheres e as crianças do povo de Hador. Os remanescentes dos Eldar de Hithlum foram levados para as Minas do Norte, e lá trabalharam como escravos, salvou alguns que o enganaram e escaparam para as selvas e as montanhas. Então é isso, pessoal. Essa é a história e geografia de Hithlum. O povo de Fingolfin e Fingon era o mais tenaz e valente, o mais temido pelos orcs e odiado por Morgoth. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá na amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter e Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog.